сразу денег, Юрий. Нас собрали, чтобы мы защищали священный чахот. Железный гир, капитан Саиля, Тир, Соколиный гир, Тугирская вдова, Хилк. О нет, ликер. Куда ликер? Вторую чита! Я Панас, и я вернусь! Ам-ням-ням!